Bueno, en este vídeo os queremos hablar de, algo que desafortunadamente estamos viendo bastante en nuestra consulta online, como es el duelo y los procesos de duelo. La vivencia de la, muerte de un ser querido siempre es algo mm, inesperado, aunque forme parte de, un proceso de enfermedad con un desenlace que ya sabemos que va a ocurrir, la vivencia siempre es de que nos coge por sorpresa cuando aparte de, inesperada la muerte es, repentina, como está ocurriendo estos días, el, impacto emocional es traumático y es devastador y representa un shock muy grande. ¿no? No, no hay una manera correcta o incorrecta de sobrellevar este proceso, puesto que es durísimo. Eh, y la paleta de, reacciones emocionales em, que vemos cuando una persona es conocedora de la muerte de un ser querido es muy amplia. Vemos personas que, que aparentemente se desconectan del evento, vemos personas que por el contrario están rotas y no paran de llorar y no pueden apenas moverse, vemos personas que, que no, no, pueden hablar de ello o que al contrario no dejan de hablar y personas que incluso se hiperactivan y se ponen muy expeditivas a, hacer cosas sin parar. ¿no? Lo que os queremos transmitir es que es un proceso eh, muy personal, cada persona lo vive de una forma distinta y todo lo que ocurre dentro de él es normal, todas las emociones y todas las reacciones caben dentro de la normalidad. ¿Qué nos dicen los estudios? Los estudios nos dicen que eh, la evolución de un duelo no tiene tanto que ver con las circunstancias alrededor de la muerte, sino con con el apoyo que se recibe en los días alrededor de la muerte y sobre todo también en los primeros días del, proceso. Por eso es súper importante que te apoyes en personas em, que sean capaces de sostenerte cuando, cuando estés roto y sobre todo que sepan escuchar. El desafío que implica el duelo, el desafío más grande que hay es el aprender a asumir la realidad de la pérdida, aprender a potencialmente convivir con la realidad de esa pérdida. Y el agente de cambio que va a hacer posible eso es el dolor. El dolor en las primeras semanas, eh, primeros meses, primer año, incluso más allá, va a ser intenso. Eh, la evolución del dolor va a ser oscilante, va a haber momentos en los que eh, sentirás que aparentemente estás bien y habrá momentos que serán absolutamente desgarradores, Sobre todo aquellos momentos que asocies a, fechas que te conecten con, la persona fallecida, sean aniversarios, sean, eh, sean cumpleaños, navidades, vacaciones, incluso momentos en los que te conectes con algo, una canción, em, un olor, algo que te, que te conecte de forma instantánea con esa persona, el dolor va, va, va a presentarse, ¿no? Lo que va a cambiar, lo que va a ir modificándose es la intensidad del dolor. Es decir, desaparecer no va a desaparecer nunca, porque nunca vas a dejar de echar a esa persona, nunca vas a dejar de quererla y no habrá día en tu vida de aquí en adelante que no dejes de pensar en ella, ¿no? Pero sí que la intensidad va a cambiar en la medida en que te vayas ayudando de forma activa a ir navegando por este proceso. y ahí es donde está el reto de encontrar un balance entre conectar con el dolor y dejarte expresar las emociones, y esto es importantísimo, ¿no? Aquello que decíamos de, em, de que el dolor es un agente de cambio, necesitas expresar esas emociones para ir elaborando ese dolor. Lo puedes hacer como decíamos, con personas de confianza que sepan escuchar. Esto es muy importante, ¿no? porque no todo el mundo sabe escuchar. Y lo puedes hacer a través de realizar actividades que te conecten con la persona fallecida, ya sea escribir o sea dibujar o incluso cuidar las plantas. Es decir, cualquier actividad que te conecte con la persona fallecida va a actuar de vehículo transmisor de ese dolor para que lo puedas expresar. Es decir, que hay, que encontrar un balance entre expresar y tener momentos de, sosiego, de calma y de tranquilidad para ayudarte de forma activa a ir navegando por este proceso tan duro como es el duelo. Em, una de las complejidades del, duelo es que el dolor te conecta con la persona fallecida. Em, entonces hay personas que sienten que si dejan ir ese dolor y encuentran un momento de tranquilidad o un momento de, de calma, es como que de alguna forma están abandonando a la persona y se sienten culpables por el hecho de, estar bien o de encontrarse sonriendo por un momento, ¿no? Es importante que no proyectes el dolor hacia adentro en forma de, culpa o de resentimiento y que sobre todo seas muy, muy tolerante contigo mismo y muy compasivo contigo mismo, ¿no? Y que te rodees de esas personas que em, que tengan la capacidad de, como decíamos antes, sostenerte cuando, cuando estés roto. Permítete eso, permítete esa ayuda. la mente es muy hábil a la hora de esquivar el dolor. Em, tenemos un, pues, un mecanismo de seguridad que hace que cuando es muy intenso, clic, de alguna forma nos va desconectando para hacer las dosis un poco más tolerables y que no nos venga todo de golpe, ¿no? Existen muchos mecanismos de defensa ante el dolor, la mente es muy hábil para hacerlo, con lo cual es importante el permitirte conectar con el dolor porque esos mecanismos de defensa que te van a distanciar del dolor son lo que potencialmente y paradójicamente no tienen la, el potencial de complicar el duelo. Vemos personas que ante un dolor tan inmenso pues se encarrilan en caminos como la bebida o como la evitación o como no dejar de hacer cosas. Permítete conectar. Por último, te diremos que el duelo es un proceso invisible. Invisible quiere decir que aparentemente hay personas que por fuera están bien, ¿no? Y es cuando nos encontramos diciendo, ah, no, lo lleva bien, lo está llevando muy bien y hay personas que no, ¿eh? que manifiestamente pues no están bien. Pero sobre todo lo que es importante recordar siempre es que independientemente de cómo esté la persona por fuera, por dentro os aseguramos de que hay un tsunami emocional. Tremendo, tremendo. Y desde ahí es importante siempre buscar ayuda para ir navegando este proceso. El tiempo por sí solo no cura nada. Lo que, lo que ayuda a a aceptar la realidad de la pérdida, es decir, a, pasar por todo este duelo y poderlo elaborar, es el trabajo activo que puedes hacer contigo mismo. Desde aquí te animamos un montón, si eres eh, tú mismo el que estás pasando por el proceso o, un amigo o un familiar el que lo está pasando, sobre todo que busquéis ayuda, que es lo mejor que, que podéis hacer en estos momentos tan duros. Em, porque os vamos a dar la mano por el proceso. Desde aquí os mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo presente y un abrazo muy cálido. Muchas gracias por escuchar.